Ma che sono questa influenza? Su calmilento, amici cazzo! Ma dove sono le mani? Io, ma perché tremano le mani? Ma perché tremano le mani così? Ma perché io non bacio? Capito le mani che ti cazzo le mani? Ma dove le mani bacio? Sì, mando! Capito, capito? Oh, vegliate, bravate, sì, mando! Oh, che non mi dico che si manda? Scusa, ma si può capire perché non parli? Ma perché sei muto? deve così come mani. Oh, che cazzo di mica, sì, che cazzo è successo? Stava parlando di una bambina, tu cazzo una palla. Perché questo sistema di piccoli? Oh, ma che cazzo è Chi è questo sistema di 500 miliardi di brioche? Comunque, scusa se sei caduto dalla macchina, ma c'è poco che mi vuoi dire.